вращающиеся дома. Миф или реальность? Кинетическая архитектура – это грань науки и искусства, где различные элементы конструкции могут двигаться, не нарушая целостности объекта. Хотя науке этой уже сотни лет, вспомните подъемные мосты у стен крепости, только в начале 20 века она вплотную подошла к архитектуре зданий. Первым кинетическим проектом стал макет Владимира Татлина «Символа славного будущего», башни Третьего Интернационала, чья конструкция должна была состоять из трех геометрических фигур, которые вращались бы вокруг своей оси, повторяющей ось Земли, с кубом в основании и пирамидой в центральной части. Однако на тот момент не были достаточно развиты технологии, и проект реализовать не удалось. Сейчас технологии позволяют не только осуществлять подобные проекты, но и делать их более экологичными, так, одно из самых известных зданий кинетической архитектуры – китайская 300-метровая башня Pearl River Tower, построенная в 2009 году. Ее конструкция позволяет не только регулировать освещение, но и производить больше электроэнергии, чем нужно для потребления. Этот эффект достигается за счет отверстий на технических этажах, через которые ветер проникает в серию турбин, вырабатывая электричество. Также за счет системы сбора дождевой воды и нагрева ее солнцем в умывальнике всегда подается горячая вода. Очередной пример кинетической архитектуры появился в 2012 году на выставке Экспо. Павильон One Ocean, выстроенный студией Сома, изготовлен из 108 движущихся панелей, сделанных из материала, способного деформироваться без разрушения. Синхронные приводы, питающие установленные на крыше солнечные батареи, приводит в движение панели для регуляции солнечного света. Интерес представляет издание Университета в Южной Дании, фасад которого состоит из 1600 подвижных панелей в виде треугольников, соединенных с датчиками света и тепла, что позволяет регулировать уровень дневного освещения с помощью электродвигателя. Благодаря конструкции здания уровень потребления электроэнергии сводится к минимуму. В наше время развития новых технологий Массовое внедрение их в жизнь может стать решением глобального вопроса необходимости жесткой экономии электроэнергии и воды. Здания, которые благодаря своей конструкции способны собирать дождевую воду и, очищая и нагревая ее с помощью солнечных панелей, подавать в жилые помещения, которые потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем производят, значительно облегчат жизнь каждого человека – как говорится в книге Анастасии Новых «Сенсей исконной Шамбалы», для чего даются наука и технологии? Для того, чтобы человек постоянно развивался, и у него было больше времени для всевозможного разностороннего познания тайн природы, что неминуемо приведет к осознанию самого Бога и реального факта его существования. Приглашаем ученых – и всех заинтересованных лиц к обсуждению возможностей развития кинетической архитектуры. Если вам известны другие технологии, способные помочь людям в изменяющейся климатической ситуации в мире, присылайте информацию о них на почту info.geocenter.info с пометкой для климат-контроля. А также ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои комментарии внизу под видео.